三次要拍，有一次要拍，他们两个戴环。第三次哇，可爱哟、你看吗？毛茸茸，可爱。嗯，把那一次拍下去。你看这纸。 是同一只吗？可惜死啊。同一只，是同一只吗？三只吗？看，他们俩是本来该晚了，把那只推下去了。 Yeah, yeah.